पहले ना हम हिंदी बोलते थे हमें सिर्फ एक लैंग्वेज आती थी बहुत से शहर में अलग अलग लैंग्वेज होती है पहले हम सही से बुक नहीं पढ़ पाते थे और सही से स्टोरीज़ नहीं पढ़ पाते थे अब हम पढ़ लेते थे वह हमें स्टोरीज़ मूवीज़ और बुक्स पढ़वाते थे और न्यू न्यू वर्ड्स भी पढ़वाते थे जब से भैया आए हैं वह हमें सारे वर्ड्स की मीनिंग बताते स्टोरी इंग्लिश की सिखाते हैं जब से हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं